Se analiza porque la defensa pasa a hacer su calma Memorias perdidas, tú ya no te cuidas Memorias perdidas, tú ya no te cuidas Y él tenía su mente pendeja y pinche torcida La dueña surgida, la deja rendida Se analiza tu verga surgida Precinto de tiempo, si rico me enfrento Atento moral subjetiva, será tu salida Chinito lo beta de moro City, the legend, the instrument, the vita ci dicono chiama beta del work i dicono chiama beta del w o r Rapid Phantom.